صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة استقيموا واعتذروا الله Muy المخضوب عليهم ولا الضالين تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا من عرفات فاذكروا الله عند المسعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر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 الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله سمع الله لمن حمده الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صلاة الجامعة الحمد لله للمتقين مفازاً السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صلاة الجامعة الله الحمد من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شعن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبصرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترحكها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر ذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صلاة الجامعة الله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 وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان الإنسان وأنى له الذكرى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر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 طمعنه ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صلاة الجامعة الله موعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر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 فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صلوات الجميع وكيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميح بحجارة من سجيل فجعل أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 لم يلد لم ي... لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صلاة ودر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 الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة